yeah so namhlanje as senza i post about cancer awareness yabo yeah yeah yeah yeah yona soyenza live yeah. so <clears throat> if like uyayithanda you know kumele wenze njani bukele senze kuzoba mnandi into oyidingayo ke okay sesiyaqala into esiyidingayo sidinga nje iy'thombe uh, any vision ePhotoshop ungakwazi ukwenza yabo is no need ukuthi uthole i-latest yabo any vision ungasebenza ngayo is fine i-right ungakwazi ukwenza ngayo so lama file zonke esisebenza ngawo azobe khona futhi azodownloadeka so ifilami lakhe ufuna ukuthi nawe wenze as ngoba esenza ungawa-download yabo so ungangena kwilinki ekhona i-description download uwenze nje ngathi yabo okay asivuleni i-photoshop yethu oh. so sisebenze sibone ukuthi siphuma nani asilinde le post izoprintwa ne which means zoba u-a4 yabo okay i-resolution 300 iwidethu 210 i-height 297 so ungakhopha onke lama-instruction if mhlawumbe la khuwadinga lesibhale it's the cancer awareness eh? yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. awareness yeah iwona Eh, sithi poster design yabo oh. mhlawumbe lakho uma ufuna uyisebenzisa ungayidownloada also ilentuzana le setup uyisebenzise ngendlela yakho utshintsho color anything yabo um for now asingeneni la kupen sosebenzisa upen tools know, it's also clean. so sifuna into ezokheva ne something us so Aí tem rights. Yabo. Shayeso. So na ishape yethu oqala siyidingayo is the frame 1 senza ilentuzana. Isithombe sesokuqala. Yabo. Lesithombe senze nje ekine eh, let's say black yabo. All right. Kulo black ezama ukumduplicator lo omunye ukhala siwenze any color yabo so asiboneni-ke asiklikheni la sehlisa kancane something kanje yabo ya okay isithombe sethu nasi esosifaka Susfara maybe la. Ipați lentele. Ia people ti le le le le le le le no. So nasike into politics so asiyisuse. Sisitrosha ncane until ihayideke le nto leya. Also nale yabo ezepolitiki asidingi mm asithini rasterize later uh, layer asizeni maybe la suse lento le because ipolitiki asiyidingi kahle hle iyaphi si-advertise yabo at least singayishiya kanje bese sisuse yonke so sente kanje eh sisifake la esameni-ke eh, sibone ukuthi at least uh, abazokugcwala kancane labantu laba yabo mm, sibaphathe kanje yabo at least soka so eh sibastretche maybe that's so yabo all right so it's a frame one, right? It's a frame picture one. So it's frame one. So balance is frame one. See, siyenzibe ready noma singayiloga for now yabo so senze something maybe from la yabo ingasisisi lentuzana sigcwala kakhulu senze nje ibe negap ikwazi ukubreatha kahle yabo so asifakeni nje ukhala okaso yabo bona ukhala asibadinga okay asiphikeni nje ukhala nje yabo asifakeni ilogo so kan okhala abaningi soba pick up kwilogo so iyona ilogo yabo le lo asiwenze ube dama kanje kancane yabo so as activate i-background-ke అయిపోయినావు ఐ థింక్ ఇలా yeah i think lokalo right nawa speaker pela versus wenza ube like stronger yani yabo yes ilogo yethu eish asi asiyibambe kaso esiyi-copy le esiyi-delete nento ekanje for now asizame ukuklina apha ilogo ukuze sibone ukuthi siyime kephi yabo so asilalele nje something kanje yabo yeah i think i-remove kamnandi i-background yabo i-clean kamnandi yes but-ke asithi yabo senze sure ukuthi details amncwa a-perfect yabo so si-remove-ile just like that yabo zange lokhu siletha everything la yabo iyona ilogo yabo le so soyibhela kabusha igama maybe something kanje because eh, angazi sathi ilele kakhulu kwelinye isayidi so asiduplicate maybe kathathu kaso qale le ayi esiyenze ibe kanje but le esizumeni sibone senze sizama ulentuzana uclearisha lama highlights lawa la a white yabo ngazi umuntu emusuyiprint esangathi adenziwe i-armage yabo mm la into seyenza so increase ukhala kanje siya soft lights then siyakufilter sithini blow kajin blow yabo ukuthi izama ukufadeka yonke lama ama edges ethu zama uthini lo color owona ukwazi ukuphumela ngaphandle futhi again yabo so uh, sizama ukuqeda le part le ewise kuma edges eh uh, let's see yabo so if uthi uyakubuka la kuma edges ku-height but if it's activator i-soft eh, light yabo iyazama ukundlentuzane ukusuka not like 100 percent but I'll, so sokwenza futhi again nasiyibambeni le original for now original yes uh eh, sithini resticize layer say we layer sithi mating sithi defridge yabo sithini one la sibone alright Think tinkuwani right sizumeni siye kude it right ne What is sithi undo I see sisheni undo alright duplicate imisiduplicator lokhu yes le or oh, le already silento zile si-activate yabo yabo different Now you see in nayo siyenzile nayo yabo it's more more also siza u-guiding blue wethu asithi increase kancane kaso yabo eh sibhekeni sizofaka bani ke la yabo sithi sibone uzama ukulower down lese 55 la now I've done going get man let's say 75 now we've done la let's say 75 again yabo so konke lokho siyakuhlanganisa sithini convert to smart object yabo so senza ukuthi ingasihluphi yabo so iyona ke lokho le siyiclean isilento sile asibhaleni igama ke yabo layo manje igama eh, layo lesini ithi sebani phinde nosiphila sizwe eh, ubani eh phila sande phila phila sa sande yabo yes phila sande um kabela uh, foundation yabo so ikanje into yethu a zanu încrizaj. Evo. Kabe la. Mwen pou eleyi. A ah, se kabe. Um o zum kabe Evo. So. For now, okay. As low as Messi is. at least all right eh? since kuli sangan ewa uh, let's say it's 15 lah ewa uh, as news eh ubela umkabela su highlights again su news eh kubiranje yabo so ifont font color as chosen maybe yeah, maybe something like a nyani ublue yabo as highlights go 2 uh yes nje sikuyi-highlight center. uh asithini asikhophe la ah noma ah, yeah city lock let's look at design yeah all right as begin with it's a sender in yeah I'll save any documentation just in case if we go and there's something yeah well uh it's a desktop uh, it's in the poster design yeah well so into esinga if it's mhlawumbe like skis mhlawumbe kwenzeka something skis if are something all right asuse look brown because ubrown ne eh, cancer or cancer is like a eh, color abalentuzana something orange. also as pag ini-schedule as separate something else eh? as a spare yeah but so 16 15 or 14 right eh? They say 12 eh, and so 5 born as final 5 is born as at least last 16 8 is born as at least another 16 10 16 8 uh, 16 3 is born foot yeah akukho like kunalento levavavuma encane yabo ukuthi uyazoom uyakubona i-different yabo mm, maybe le singenza i-inner shadow ibe ngaphakathi yabo yabona ithi kanjani ibe ngaphakathi ya la asintsheni lutho kanje so 23 and 9 40 yeah sintsheni lutho yeah there. Yeah, inalokhu uvavava uma ekhona isithombe sethu sizange si-increase sizama uku-increase like i-contrast yakhona yabo sb okay sizama lower down here. was very different yeah ikhona i-different well. it's uber strong so you know this. pseudonagas, não se snajdoka, ilo koyets nome asferanu sis orange It's sailoka. in futhi akeni ithini esizoyenza. Alright, um, asithatheni isithombe sethu esinye as a frame two manje siwakhayo. it's kancane sikwazi ukubona. Okay, kumele sis highlight simsuse season la it's a, uh, what's it called uh, season la quick select bo then it is select subject uh, let's the subjects yes let's lean this spawn eh? yeah i think everything right see Oh no. That's okay. Uh, cause uh, now it's not free and remark. It's not it's not stink. Now you pass a balegi. Then there's a select mark and mask. Oh, that's the minus bone. Everything is perfect. Everything is perfect. Yeah, well, but yeah. Uh, amele service default ezama ukufader eh 1615 yabo eh uh, la ku radius wethu uh, asithini 1 eh smooth noma singathi 5 yabona la ifader yethu asithini 15 no 15 noma ah asithini 2 eh uh, uthu okay contrast yethu yes yabo manje iperfect ke manje smoother smooth smooth smooth as it's in negative 10 then it's okay oh why okay copy copyright because now this we say like that so sinendekanje since it's the into esiyenzayo manje ukucreate i-shape Yeah, eh let's create ellipse zan ellipse tools It's shape like. Evo. É, La, uh, eh, let's change Ulindusan. Zibe ezibheki. Sibonile. Yeah, é. é, nangu kal upingo right. Yabo. Asim increase. Yes. Basi makha imeli ibonakale. sekuvela isikhwama sale ntuzana eh. sibone futhi yes ku-right so asimfake phakathi asiduplicate ile ntuzana isithombe sethu la senze so bese sithi brush ne phese u-b si-increase ngo brackets podcast ah salethe konke sikuyise phezulu so yonke into sikhane sizokwazi ukuyirapha yabo because sifuna abe phakathi but naphezulu aphume kanje so ule ellipsoid zethu asi increase asi change to maybe lo color lo obestronger nyana ukhala lo wegama elokho something kanje so lo asim sithin ama effects inner shadow but it's too much ke manje asinciphise let's say 40 eh sithi 40 lana mase umnciphisa sithi 20 uh, eh, 65 yeah not like it's too yeah uh, eh, simkrupheni ithini it's a frame 2 manje yabo frame 2 lo frame 2 somfaka phi na simfake la sengifake la but akathi uku-overlapha akathi uku-overlapha yes something kanje but ayibuyile into emele siyenze asiminimize ilogo sangathi inkulu kakhulu yebo siminimize noma ingabangaka sorry FC Cupuli. So. Cupuli frame 2, nahe. Jawohl. Then, resfagi kama lakegi la ezansi. Bani uzoba performa. Esitini perform, per, p. Perform, performance Spy. Yes. Uh, space ibuye performance by ubanile umuntu uthi ayanda ne ayanda ntanzi yabo asimbeke la bathi yonke into sezosetapha uh, ibe grand yabo unayo ilaphaya asifuneni ifonti is like Wait, wrong, wrongila. Can I capitalize? Yes. The font is im Alright, alright, alright, alright. But I say, me sense ibe pink izobanjani. Because manje sifana neframe it. Upingo wethu kumele ube strong ke. But ke because eh, ibhalwe ngamafonti amancane ayibe ngaphezulu ka ayanda nsansi. yabo yes bese si-add-a i-shadow ukwazi ukuseparator ilentuzana to call igama ne-performance by yabo ukwazi ukuseparator futhi yabo yeah but no it's too much uh, senzeni is like um, ihlala um, ngo-five then esithi six yabo yeah it's fine it's fine bese siklikha la ku-black ikhona konke lokhu ah yes highlight nalento zani sibone ukuthi zoba zo aligna kanjani yabo yeah ku grand yabo so but u performance no ayanda ntanzi kumele ukuthi umnike kancane yabo even to kuyale ntozana uyayiprinta inga inga ayanda ntanzi ungale ntozana ungabe usudleka yabo so asinezigebhu ukuthi iprint ikwazi ukukhatheka kahle yabo iprinteke kahle la ezansi yabo even eceleni lokho is no need yabo ukubuyisana nene even though sikubuyisile just ukuthi if mhlawumbe la kusuya futhi ukhopha amaningi amaphepha awahleli kahle ikwazi ukulentuzana alright lo nalo lo nalo kumele angene ku-frame two because akwaka-frame two yabo yeah, Alright, frame 2 noma singamshintsha izintuzana sithini uh, lock oh ne lock asilokhe eh? alright so la vesi background le noma singayigrupha sithi background yabo eh uh, sintshuna ukhala la u-background noma sithi green ku-green usasebenzele for now sithi blue Fossilok. Alright. Intressant läge information manch. Jawohl. So as Balenik is 2022 at Pinky Oktober. Cancer at uh, äh, oneness. Jabo. So iyona cycle yethu le but asizameni heavy, eheavy heavy and ama-capital letter wonke futhi again oh. uh, la sinemagepha 10 sibona sizama ukuyiqoqa kahle 15 esibhalo sifake u-5 la yebo alright asikukhulise i think right ne Das ist Blue Це циноплю збон. Його. Синцуку плю. Alles alleine ilentuzana yethu la. Khane sobona ukuthi sikephi siya kephi. Okay, grand. Since siyilayithile sifake nama Roller. So Jungkinder, yonke into esizoyifaka kumele ibe Gulamar line. Gulamar lines now. Alright, uh, let's find something like rectangle A2 from la quick lines and see the another card lines. Oh, for now, so far eh? Okay, okay. Let's add it Why is that in a stroke? Oh shit, in a stroke, sorry. Yakuwa no black killer, even nala ukhona lo black la is frame frame 2 asingeneni ah, u frame 2 size la ngiyabona lo black lo us affectayo yabo yeah so how many kilometers abazowahamba is 10 km, né? Tusen km aşınca form diyemez. Spaya e tiny. Hmm, there bile? Ne bile asıl fayenle. Sense eBay Whites. But uh, Ayuthi ukuthandana yes asizameni ukuyikhulisa asizameni ukuyibamba nje asiqhubeke sibhale futhi wena iba la wena iba so so sobhalaye abazowokha ethina sodwana zu. Sotwana zu. E Mbazwana. Mbazwana. Sports Spots, Sports, eh, no, S, eh? eh field. Press low and Smithlis. That's, oh, before Smithlis. Sizilokhe konke kuzokwehla vele because inhloso yethu kuzame okay for now asibise ukubekela sithi enter sithi la at least in negative 20 yabo ya kungconywana lo asi noma ngekho equal exactly yabo parts ube nale nto le okay asithini 13 zama ukwehlisa hayi cishe ilingani but sekubambeni ngo-two na-ke manje sithini usikhulise kaso yabo all right eh uh, wayizikanti lento zani onayi oh, asikuphose ngala eh nalo simphose la sikubambe ko 3 la walking no 10 km nele rectangle yethu si island yaso oh, it means manje grand but before ube grand lo nalo kumele simgruphe eh bese si-highlight kanje sesisenza manje ibe sesenta kanje bese siqedile lo simfaka phakathi bambela la simfaka ngaphakathi eh sibhaleni sithi 10 km yabo yeah I need to add 10 kilometers 18. Uh, nej, närmsta parallellen är closing for. tills får in den med Ukraina match. Jawel. Closing dates. Uh, the 24. 24 September. September 2022. All right, input tiny, something tiny, not regular, spring light. All right. La grande, allora grande, partitezza siyenze ibe bold yanyana yabo, noma singamshiya ku regular ku bold. Evo. Yeah. I would we are strong. Sorry. Uh, Yeah, food. Diamante. Grecisto Amalini. Registration. It's free fee. So, uh, 200 No, why in We pin the ifonti pin the level don't do that. Because it's a below oh, semicontent. La semshintsha to lights yabo. So into yethu ikanje. Some use maybe some some some some branch. Mm-hmm. yeah so you're wrenching to it so now let's to be something like a sensible pink ke pinky. you know. lo hamba ne stroke as ansikho stroke yabo Balege. Sixthly, late registration is no will not allowed. is registration will not it will not be accepted. One, two, three. Twizzler Hawu, uyaphi lapha? Hawu. Washape nje into esingayiboni. Okay, esenze eh, ibe boulder nyana yabo. something kanje but ibe white ne <clears throat> ibe white eh sifake i-shadow something kanje i think i-right but i-rectangle yethu is more bigger than igama lethu so asiyehlise nje sibe ibe kanje sik-highlight-e ko-two sik-ayilanya nje sigrupini sithini not be accepted yabo alright I See couple so yeah inenye sibhalayo isikhathi-ke manje it's 7 a.m right says 7 a.m try space uh, singe futhi Oh, 8 october ne Yes. So amateuiți să ranche. Now. Uh, äh, sujinu kalawe tso senzu velo. So so so so so so so so so so. Yes. Activate ama role yethu. Sifake something kanje. So in indesto if vagamanje. Utsini. That's no, was ist das? That's. Zero, zero, zero, anje. Das war aus Stats, ne? Patzige, los da, jetzt sind wir über something range. Jawohl. Da. Stroke med osuga. Patustatu yetu. Senze. Patustati kumele ube umunye ukhala. Lesi ususense we-background ne. If usense we-background kumele usu-minimize. Something kanje. As person que te aligned from who's that style. Yeah. Zoom in. Yes. Something else for okay. Right. No. che svenirà susello bathi-ke u-20 aswenze indlela ibhalwa ngayo no kanje in 2022 siwenze lo yabo so uzama ukucreate i-creativity yabo so iyo le but-ke asithini ukuthi iy'namba zithi ukuthandana yes zithini asithini negative 200 sibone yeah. but iphi kahle hle esisenze ube i-background kanti sizobona i think lo yeah and then lo kumele uthi ukuncipha yabo sibambe ko-two sik-align eh? um uh, alright but yeah one two, three запискаций kuye kanje then konke ke lokhu siyagrupha sithi dates yabo once sasi dates siya-stretcha ke manje kuthi ukugcwala kulingane nalama guidelines aseceleni yabo so yini ke sele manje soyifaka la ashintsheni la sibuyisele kwi-default asibhaleni something esithini registration wes ngibhala kephi oh ukhala lo uh, since i-default the registration is now open yeah, wrong. Is it dots? Sente Futsi, Sitini. The sooner you serve, the sooner you serve, you serve. Uh, your you space the bed. No. Then you can register you can register online ah, that's inline online man you can register online via pmf web websites or whatsapp whatsapp line yawa I sai minimize eh? something anje if fonde la i zamuri shijai ashinjini fonde eh, lo pultu njani i think lo right uqoqekile because ngakwazi ukunweba so noma ungadwalanga exactly but because asithi 20 la ah sithi 22 yeah alright yes so manje sibhala ukuthi batholakala kephi ke manje eh whatsapp line 082 because eh, it's really asifakeni inamba zabo so khona if la ufuna ukufaka something or ufuna ukuba jone kuba yi-partner ungasebenzisa le namba le or facebook ubani it's uh, pillar sunday pillar sun pillar sunday eh, mkhabela um, uh, foundation yabo yeah. sishintshile ifonti esethuna ukwehlisa kancane ifundeke size la siyibambe kahle so okay la okay lo asimbekeni ekugcineni la lokho konke asik-highlight-e ways uh, i think right asik-highlight-e konke kanje konke ku-aligned-ke manje yabo konke ku-aligned sigroup-e konke sithini text yabo eh since sithi text esenze noma si file color la asenze ne something esidone rectangle ethi kaso so sorry lokhu asikwenze eh? sifake lalo asimenze be white okay since senze be white akusukelo yep yeah. all right then Oh, Highlights. Ach so. Das Alleine in Berit. So, das uh, singenela sidonsene amalentuzane ama-social media icon sithi whatsapp whatsapp icon alright Das la onke umuntu abone ukuthi sikuthatha kiphi äh, na, na, na, okay, la fleți, flețicon. La sutelă de conac. Flețicon. Das ist in WhatsApp. Jawohl. Äh, WhatsApp. Genau, das ist in WhatsApp. Jawohl. Du kannst eine Loco. Äh, es ist ein Blick, jawohl. asibafuna okhala skis mm, asithatheni asithatheni asithatheni any ongakuthatha nawe but ngicabanga uh, lo u-right asimdownload eh? okay na usuqedile uh sifune nenye ukholu asethini dial no since a collie is. yeah, since Liana is exactly around Anyana, uh, certainly. Oh. All right. So now, okay, let's think that out Let's see if it's a Facebook. Oh. not up like a well vela ngithi suna list low roundine yeah so noma sesingaphuma-ke la sifuna la kuhleli khona sikuma-download ethu sikuphosa la asiqale sifake konke kanje siku-align yabo before she minimized resize. Yeah, well, she resize, eh? Alright. Since she resize, yule, eu vou até se tate, se ukala, yeah, well. Suna white, ne? Alright, sispektile la. So into zoyanza, the same process we're gonna go, go three yabo same process lo akeze la lo abaseparate-ke kanje yabo so sinento ekanje so sunga-align-a grand-ke ngendlela yakho but mina sithini la eh, um one two one two sithini bottom potom, a, evo. Sovsen into kanje siyibu eh siqale sibheke la asintsheni ukhala i mean siclosile into yeah into it kumele ibe align ngendlela e-right e-perfect all right na, na, na, na, na. container on kila sibambeni konke la sik-align eh, sigroupe after sigroupile siza la sik-aligna la yabo cause angathi akukho aligned yes awu ngihambe nale ntuzana wena sikudinga wena sikudinga la yabo so sinento kanje it means yonke into i-right ah, um sisuse lokhu if uyayidinga ungayidownloada kuwebsayithi ethini www expero camino co za uzoyithola khona andama flyer yabo so yonke into i-right okwami ngiqedile mhlawumbe like ngithandile uyazi kumele wenze njani share like subscribe comment tshela abangani abangani batshela abangani uze ziyabuya besenza live yabo no editing yabo yonke into i-perfect ezuyibona nani ukuthi if you want a mistake a mistake not like it's re-edit again yabo ya okwami sengiqedile ngithanda nonke sengiyaphuma mina ngidle isikhathi sensinganani it's about 53 minutes wow not 53 but khona nale parts le yabo so yonke into esenzayo ama-files akhona khona expero camino yonke into ilink nizoyithola ku-description futhi again eh niyisebenzise okwami alright ekugcineni before sikule ntuzane because bebecelile ukuthi sibafakele i ipower lela khona leli le 8 yabo siwezi ile ntuzana le power le-8 silifake maybe la but kumele ibe ngale kwe-background yabo ngeke something kanje khane kuzofundeka yabo but lo khala angiwufili okay sithi kanje asiwenze yes something kanje phathwa yize kanje so iyona le if like ufuna yonke into yakhe ibe balance singaqhubeka ke usini convert to smart objects uze not la yes la so balance sokhala uh, yes is la highlights sometimes the way leads to highlights yabo you see the different yabo sometimes the weight is not like too much so something kanje yabo so yonke into ibe ibalance okhala babe grand yabo ya angiqedile angiboni ukuthi khona into esingakhala ngayo manje yabo asithini eh, wezi it's a screen siboneni-ke before after yes umkhulu umehluko yabo so ngithanda nonke mina sengiyaphuma ngini